Bir dənə xaladenik var. Beyni elə bir minaya düşüb. Elə bir iki faza gəlib beyin cırıq-cırıqdır. Beynimdə bahadı gəlsi deyirdi tunluyuram. Ə, hə, nə tunluyuram, götür bura hayif döyülmü? Qoy. Ona bir dənə mexaniki timer. Bu şunurlar da hamısı dəyişməli xaladenik. Bir dənə termostat elektron. Özdə xaladenin öz ekranın yerinə də düz gəlir. Belə baxırsan ki, odur da, tam odur. Ancaq odur. Bir dənə qalır bu. Bunu da indiyə kimi Xadi ilə beyni idarə edirdi, indi eləməsin. Bundan sonra bunu mən idarə edəcəm. Bununla. Onu düzəltmişəm, deməli 220-ni alır, 5 volt DC-yə çöndərir. Təzən bu DC 5 voltu 50 Hz 5 volta çöndərir, bunu sağa sola oynadır. Demək verilir buna 220. buradakı 220'lerin yerinde dəyişəndə yönü dəyişir. Ve 150 volta kadar işleyir.